Поселок? Э... Город, город. Город какой? Череповец, город стали спичек. О, кто-то уже был здесь с Череповца, мне кажется. Да, вполне возможно. Эм, вы контрактник? Не, мобилизованный. Мобилизованный? Да. А когда мобилизовали? Э, мобилизовали 1 октября. А то, что были череповецкие здесь, да, мобилизованы это все 9 полк, 7 человек, из нас э, трое череповецких. Так что, да, вполне могли быть. Давайте о вас говорим, да? Вот э, вам прислали повестку, вы подписали, да? Да. До этого чем занимались? Работал. Где? На заводе. У нас э, большой завод, работы много. Ну и, соответственно... А кем работали? Ой, кем я только не работал. Как бы я от работы от любой не отказываюсь руки из правильного места растут. А, так у меня много... Извините, давайте без этих как бы красок э, да. по факту. Кем работали? Слесарем. Слесарем, да? Да. Э, какая зарплата была? Ой, по-разному. Разные называют работы, разная зарплата. Ну, а средняя? ну, тысяч шестьдесят я свои имел. А семья есть? Жена, дети? Да, жена есть, дети есть, все, и то, и другое есть. А, э, сколько детей? Двое, да? Да. Мальчик, девочка? Мальчик, девочка. Сколько лет? Мальчик еще маленький, детский сад ходит, а девочка уже большенькая, уже школьница. А, жена чем занимается? Жена работает. Я понял, что работает на кем? А вот тут интересно, получается, разнорабочая. Вот э, то ее на метлу поставят, то на лопату, то на конвейер. Иногда эти клумбы возле конторы делают. А она тоже на заводе там работает? Да, ПЦ, да? да, на заводе. У нас весь э, город на заводе, грубо говоря, работает. А когда вот, например, пришла повестка, что же она сказала? Да толком-то ничего не сказала. Я и нервировать ее не хотел. Думаю, что у человека нервировать? Думаю, может, меня еще и не возьмут. Я это еще и не говорил. А почему вы думали, что не возьмет? А кому я нужен? 36 лет. Вон, как у Цоя было, война дело молодых, лекарство против морщины. А я тут куда 36 уже от одной ногой на том свете. А забрали? Забрали. Ну, вот так, 29-го э, повестка, 30-го уже знал, что ухожу, но до самого конца ничего я не говорил, знаю, вот начнутся сопли, слезы, истерики, думаю, ничего не скажу. Только уже вечером спать ложиться, завели этот разговор ну, про мобилизацию, про Украину, еще про что-то. Говорит, то, говорит, да, мол, типа, ерундой не занимайся. А что ерундой заниматься? Раз в карманную повестку уже говорит, занимался ерундой. Я тебе говорила, да вот ты чего, куда. Я говорю, все, говорю, поздно. Ну ладно, с чего. Утром, говорит, встанешь, меня, говорит, разбуди, проводишь. Ну, типа, проводят меня, а, типа, называют туда. Я думаю, хорошо. Ночью проснулся, хныкает, то ли вживую, то ли во сне. Ладно, черт с ним. Ночью проснулся, хныкает, то ли вживую, то ли во сне. Ну, мне только... Да, ну, ты ближе к теме, я понимаю, что вы так красочно все рассказываете. Ну, ну, в общем, короче, не стал ничего ее будить, пошел от молча на сборочный пункт военника, достаю из кармана, открываю, там письмо вложено, говорит, прочитай в автобусе, ну, написано, написано. Думаю, ну, зашибись. Я один на столе записку оставил, а мне военник положил ночью, пока я спал. Ну, в общем, вот так вот. Э. А где, где взяли плен? А, в плен взяли э, в районе города Сватово. Ага. Там э, километров, наверное, 20-25, что-то в том районе получается, от Сватова. Я понял. Э, когда взяли? Э, взяли от 6 ноября. 6 ноября. Смотрите, у меня вопрос. За что вы воевали? Я? Угу. А черт его знает. Кто-то воевал. Нет, лично вы. Я? Вот знаете, наверное, все-таки я из той серии, которая вот стадный инстинкт, сказали, все, мобилизуем, давай, все, мобилизуем, пошли. Кто воевал, зачем воевал, сказано, мобилизуем, мобилизовался, как на эти называют, на демонстрации. От цеха надо 20 человек с шариками поставить, флагами помахать ты, ты, ты, ты, ты идешь. Ну, вот тут то же самое примерно. Надо мобилизоваться, ты, ты, ты, ты, ты, пошел. Грубо говоря, так. <laughs> Нет, у меня, у меня нету идей с приступом патриотизма, у меня нету этих меркантильных целей, у меня нету желания нести что-то свое куда-то туда, и, конечно, у меня нету ошибочного желания, как у немцев, каждому по пяди украинской земли, русской земли, то есть э, кто-то хотел в ширину, а получил вглубь. Этого желания тоже нету. Так что вот э, странный инстинкт мобилизует. Пошел, все, грубо говоря. А смотрите, а за что? Вы видели вообще потери э, россиян здесь? Вы имеете в виду статистику по телевизору? Да. Ну, писали последний раз на экране, там что-то 93-95 тысяч. 100 тысяч. 100 тысяч. За что они умерли? Можете ответить? Здрасте, откуда отвечают, что они умерли, я же это называют. Их э, на войну это не посылал, приказы им Нет, ну вот, вот, вот, это ваши соотечественники, которые здесь умерли. Вот за что они умерли? Вот ваше мнение. Откуда я могу знать? Я вот за себя сказал, за что я оказался здесь и почему я... Не, ну у вас, я, э, я, я так понял, вы, так можно сказать, как бы стадный инстинкт. А за что вот эти все, все 100 тысяч умерли? Вы понимаете или нет? Э, Россиян. Я только что, по-моему, это звучил многие шли за идею, правильно? Какую? Так, хорошо. А вы это как вот сам конфликт э, с вашей стороны, вы, его видите? Я вас спрашиваю. Хорошо. Я вижу так. В России, по телевизору, в новостях нам это объясняли, ага. что Донецкая и Луганская область решили от Украины отделиться. Ага. Украина их отпускать не хотела. Ага пыталась их удержать силой. Ага. И с 2014 года шло боестолкновение. Ага. То есть Украина стреляет по Донецку, по Луганску, Луганск стреляет по Украине, ага. Донецк стреляет по Украине. Ага. Стычки на этой приграничной, скажем так, территории, которая образовалась между Украиной и Донецко-Луганской областями. Э, Россия помогала Донецку, Луганску чем? Вещами, продовольствием, техникой. За оружие не знаю, предполагаю, что да. Но об этом не говорилось, что мы там поставим там в Украину там 20 танков. Хорошо, я понял. Вы в это верите лично? Можно я закончу? Ну, конечно. Ну, в общем, в какой-то момент Донецк и Луганск устал от украинской агрессии, стрельбы, войны, борьбы и обратились к России. Мол, старший брат, нас этот, зажали, силов нету, выручай. И вот тогда уточнились это событие, как вот многих называют, 24 февраля. Вы закончили? Да. Вы это верите? Другой информации у меня на момент мобилизации не было. То есть в это я верил. На данном этапе у меня есть информация только с украинской стороны, то есть, что мы видим в новостях. Она совершенно противоположная той, которую я получал в России. Ну и, скажем так, э, мы понимаем что это информационная война, а не только война оружия. Там пропаганда, там пропаганда, там внушение, там внушение. Сейчас я не знаю, как верить. Сейчас я... Хорошо, а я ну, по-другому тоже скажу. 8 миллионов украинцев выехали реально на Запад от россиян. Это реальность? 8 миллионов украинцев да. покинули Украину? Да. Нет, это много. Я в это не верю. Не верите, да? Города разрушены россиянами в Украине? Так, разрушенных городов я лично не видел. Показать вам? А, что толку? Вы мне можете показать любой разрушенный город, который я не видел хоть этот, вот этот город тут бомбежки разрушенный, хоть это землетрясение. Если это наши... Когда было последнее землетрясение в Украине? Вы сейчас переначиваете. Если это наши СНГ, то дома однотипные. Если это за граница, то дома уже совершенно другие. То есть, как бы я не могу сказать, этот, что именно это от ракеты, от бомбы и от русской бомбы. То есть даже может быть э, и город Донецкой и Луганской области, по которому был прилет с украинской стороны, ракетой там или бомбой, или еще чем-то, правильно? Нет. Нет. Нет. Подите, я, я, я вам покажу то, что от русских. Зачем украинцам бомбить свои города? Просто объясните мне логику. А, объясняю легко и просто. То есть мы имеем конфронтацию. Донецк, Луганск, здесь от России, мы не, а, мы не от, от Украины. Мы не имеем конфронтации. Россия напала на Украину. Россия напала на Украину? У меня вопрос. Хороший вопрос. Очень хороший. сейчас хм, дайте подумать. Россия напала на Украину. Россия пошла со стороны Донецкой и Луганской области, чтобы из них выдворить украинских Россия военных. Россия пошла со стороны Херсонской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Донецкой и Луганской областей. Угу. Это факт. Исторический уже. Но ведь, чтобы пройти со стороны Киевской области, нужно сначала пройти сквозь Донецкую и Луганскую? Нет. Они шли с Белоруссии. Вы этого не знаете? Вот тут у меня очень даже сильные к вам вопросы были такой на самом деле. Да. Потому что на момент моей мобилизации мы что имели? что на границе с Белоруссией сосредоточение сил, что там э, сильная оборона на случай нападения Украины в сторону Белоруссии тоже имели. А вот проникновение со стороны Белоруссии, это кажется неправильно, потому что, сколько я помню, что на машинах писалось В и З это Восток и Запад, а белорусская группировка войск, она помечалась буквой О, и она не наступала, на Северо-Таки стояла, и в этих в передачах тоже нигде не Стоп. Факт захода русских войск со стороны Беларуси на Киев был. Это факт. Русские отсосали. Факт взятия Харькова то, что русские зашли и отсосали там, был. Русские отсосали в Херсоне мощно. Русские отсосали в Чернигове мощно. Русские отсасывают на Восточном фронте мощно. Объясните мне, где здесь защита Донецкой и Луганской области со всех фронтов? сейчас такой информации лишен, но я не думаю, что русские так мощно отсасывают на там этих областях. Вот такой писем я, украинский отсасывает. Я не, вот такой. Я не спорю. За щекой держит. Я не спорю, что какие-то эти формирования получают удары, какие-то формирования наносят удары. Где-то Россия преобладает, побеждает где-то от Украины, а побеждать преобладает. То есть это, я думаю, что все-таки получается, зависит от того, в каком районе какие силы сосредоточены и насколько профессиональные военные в том или в том районе. То есть, допустим... Показать фотки. Это Херсон. Мирные жители. Зачем это все? А что случилось? Обстрел россиянами. Телевизор просто у нас э, называют телевизором, сломался. Поэтому вчера мы смотрели э, познавательные передачи про становление Украины по флешке, и вчерашних новостей мы не видели. Ну вот я вам показываю. есть, как бы, я не в курсе про вчерашний обстрел Херсона. Зачем россияне убирают, убивают мирных? У меня нету ответа на этот вопрос. Я не генерал, я не политик. И кто кого зачем убивает, я сказать не могу. Причем тут? Ну вы же приехали, попросили защитить и так далее. Вы приехали политику делать, а сейчас говорите, я не политик. Разве я приехал политику делать? Да, вы приехали делать политику здесь лично, с автоматом. Лично, лично. Не лично, а один из сотен тысяч мобилизованных. Да, вы, вы как мобилизованные приехали делать политику. Вы мне говорите, что приехали защищать Донецк, Луганск. Ну а что? Я был рад взять в плен в Луганской области, то есть куда я и приехал, а здесь, в глубине Украины, э, в Львовской области, я уже оказался топированным. Что ну, так тебе? Почему это? Ну, вы так говорите, как будто бы я вот, я э, вот прямо отсюда, посередине Львовской области взялся и оказался. То есть, как бы, что-то я попал... Так вы, вы, вы пришли воевать в чужую страну. О, чувак. <laughs> Ну, это же нормально. Ты ну, военнопленный, взят в плен. Да. Пришел чувак с АК, да. взяли в плен. Да, я этого не отрицаю, да. Ну и что, и что? Ну, а, а каким образом я делаю политику, если я не генерал, даже не... На поле боя с автоматом Калашникова. Это как в шахматах. Пешка, да, чужой Да, игре. но ну вот эта да. вся игра. И Пешка как, тоже игрок и как можно сажать пешку, а задачей ферзя? Где ферзь и где пешка? Я тогда спрашиваю, какая задача пешки здесь была? Здесь да. выполнять поставленные команды. Какой? Моя была команда быть наблюдателем. Чего? Позиции противника. В чужой стране? В Луганской области, которая на тот момент просила помощи Российской Федерации. Посмотрите, как вас зовут? Александр, Александр, Саша. я немного ну, объясню законодательство. Да? Вы да. мне говорите, что все фейк, в это все не верите и так далее. Я вам так скажу, Луганск и Донецк – это проблема Украины? Да. Внутренняя проблема Украины, правильно? Внутренняя. Правильно? Правильно. Зачем здесь нарисовалась Россия со своей поддержкой, в том числе вооруженной и с этими добровольцами? потому что, вероятно, Украина не смогла сама эту проблему а вот, решить. А вот через это она не смогла решить эту проблему, потому что пришла Россия, вписалась Россия. Но ведь сейчас же Украине помогают. Кому? Украине помогают другие страны, правильно? Конечно. То есть, получается, Россия вписалась за Донецк и Луганск, они права, а страны вписались а как, а как, стран, а как страны а вписались? То, что оружием помогают, да, это факт. Они видят, что идет геноцид украинского народа, они не могут стоять осторонь. Пришли такие, как вы, убивать. <laughs> А что, мир должен смотреть, как это зверье пришло сюда, у которых ни унитазов, ни туалетов нет? А Украина возвращала себе а Луганскую, Донецкую область. Именно еще раз пойдем, еще раз пойдем. Украина могла решить проблему Донецкой и Луганска в мирный э, способ? Судя по всему, нет. Судя по всему, какой факт? Судя по всему, с 14 по 22 год, раз стрелялись между собой Украина с Донецко-Луганском, значит, получается, не получилось мирно решить? Потому что Россия там вписалась. Россия вписалась только в 22 году. А до 22 -го года что было? Были добровольцы, были желающие, ехали со всего света туда, эти добровольцы желающие. Я могу приехать в Россию с пулеметом пострелять? Вот я за свободную Ичкерию, мать вашу. Попробуйте. Я спрашиваю, я могу туда приехать? Попробуйте. Я спр... могу или нет? Сядьте на поезд и едьте. Ну вот, поэтому вы здесь пленный. И поэтому Россия на всех фронтах отсасывает, потому что это независимая страна. Попробовали, чуваки? Я вижу, что и пробуют, и продолжают, и это стоит на том же месте, где и началось. Где? На войне. Ну вот, смотрите сами, если бы было все так просто, как вы утверждаете, что Россия везде отсасывает, хотя, по-моему, этот термин к военным действиям отношения не имеет. Уступает, проигрывает, отступает, несет потери, согласен. Я смотрел, вот, ну типа, ну реально сидит человек, который сидит в плену, да, и он еще рассказывает, почему он в плену. Вы же оккупант, вы это понимаете или нет? А вы хотели со мной дискутировать или на меня давить? Я хочу с вами дискутировать. Просто, ну, я вам одну... Для вас все фейк, то, что я показываю. То, что я показываю, это все фейк. Правильно? То, что касается как бы России и так далее, для вас это все фейк. Я на вас не давлю. Я вам просто объясняю, как законодательство в Украине работает. У меня нету связи с внешним миром, вот с тем же самым интернетом, как у вас. Поэтому я получаю дозированную А вы до этого не видели, как это все происходит? Вы до этого не видели? Вы мне... Весь мир знает, что Россия старалась взять Киев. Мне чел, которого мобилизировали в сентябре, рассказывает, что это все неправда. Но это какой-то. Это пи***ц. Но Россия хотела взять Киев. Хотела взять Киев. Зачем? Где Донецк, а где Луганск? Вы знаете, какое расстояние от Киева до Донецка в километраже? Врать не буду, нет, но ну, много. Потому что много. Киевская область – это одна область, Донецкая область – другая Тогда область. объясните мне, зачем заходили на Киев, Чернигов, Херсон со всех сторон? Зачем? Защищать людей Донбасса? А, потому что сделать безопасную буферную зону, чтобы не могли ракеты с Украины долететь до Донбасса через эту буферную а зону. А я предлагаю по-другому сделать буферную зону. А нормально гасить по БНР, по Белгороду, Воронежу, Энгельсу. И вот это будет буферная зона для нас. И для вас. Пойдет так? Вот смотрите, что вы мне... Пойдет, пойдет вот эта буферная зона. Попробуйте. А мы пробуем. Что получаете? Конечно. Ну. Миги горят, аж, аж пыхтят. Получаете ответочку. Правильно? Правильно. Вы долбите по российской территории уже, как вы говорите, Россия долбит э, уже по-украински, уже получается, зацепили не Донецк, а Луганск, а уже Украина с Россией уже цепляться, сражаться. Это развитие, эскалация конфликта. Правильно? А зачем нам надо? Если Украина хочет вернуть Донецк, Луганск и не хочет конфликтовать с Россией, дальше развивая конфликт, потому что Украина европейская страна, мы же говорите, что вы готовы долбить э, уже по самой России. Это получается уже Украина хочет быть э, агрессором с ваших слов. А Россия не агрессор? В данном случае Россия не агрессор, потому что она защищает попросивших их о помощи, эти называют, Донецк, Луганск, ЛНР и ДНР. Хотите, что сказать, украинцы? Украинцам? Нет, знаете, не хочу. Потому что я думаю, что меня они не будут слушать, им одни слова не интересны, да и у меня нет чего-то такого, что могло бы их заинтересовать. Россиянам? Россиянам. Думаю, тоже ад. Нет смысла. Говорить от одним, говорить другим, третьим. У всех ад. Своя голова на плечах. Сами разберутся.